ерекше қыздың күйігін арқалаған әке бірінші бөлім тарақ көрмей ұйпаланған шашын өзінше түзулеп тұрған әселге қарап үш кемпір беттерін шымшуда масқарай мынау бәле біздің көшеге де келетін болған ба деген көршісінің сөзін іліп әкеткен сәуле шапа үйба ай көйлегінің етегін кесіп тастаған ба күйлеген сорлай өз көшесін түгел суғарып бітті біздің көшеде тұрсын қарашы көз сүзіп деді әкесі өлетін болды ау осының күйігімен бәлниске өткізе салса қайтеді екен жынды қыз немірге өзі де жынданып кетпесе жарар еді қартайғанда көретін азабы бар екен шал байғұстың деп кейінгі бір апа сәулештің сөзін іліп ала кетті айттық қой қаншама рет түсінбесе қайтесің зиянын тек өзі ғана емес басқалар да көріп жатыр ех кезінде қандай қыз еді обал ай обал кім ойлапты бұлай боларын ойбуй ананы қарашы не істеп тұрғанын етегін көтеріп бұралып қояды біреуді шақырып тұрма әй әсел бері кел не істеп тұрсың деген сәулеш апа қарлығыңқы даусымен жөткірініп алды есі кіресілі шығасылы әсел өз есімін естіп етегін түсіре қойды өзінше ұялған түрі ғой жаймен басып бері жақындап келеді қыз ау мынау жүрісің не көйлегіңнің етегін неге кесіп тастағансың үйіңе барсайшы әкең іздеп жүрген шығар сені деген сәулеш апа басын шайқады мені төлен шақырды төленді күтіп тұрмын деді әсел майысып күйеу баласының есімін есіткен бұл апаның көзі шарасынан шыға жаздап. О, салдақы! Біздің көшеге көштің бе енді? Кет бұл жерден. Жаныңды шығарамын қазір. Жынды неме? деп орнынан белін таяна әрең тұрған ол таяғын қызға сермеп-сермеп қалды. Ақ тістерін ақсита гүлген әсел кемпірге жеткізбей қашып кеткеніне мәз шал ғабиден қызын іздеп үй артында бау ішінде тіпті шатыр үстінде қарап шықты қызы жоқ тағы да қаңғып кетіпті қап не істесе болады ауылға масқарасын шығарып жексұрын етіп бітті қыздың күйігі мен былығы бас көтертпей тастады ау күндіз түні оқып жатқан дұғаларының бірі де әсер етпей жатқаны ма түн ұйқысын көрмей жаратушыдан қызының денсаулығын сұрап жүр емес пе неге беті бері қарамайды әлде қаладағы ұлдың айтқаны дұрыс па жүйке ауруларын емдейтін орталыққа өткізу керек пе бірақ қалай қызының халі не болма? көзі тірісінде қызын ол жерге қалай жатқызып қойма? кәдімгі жындыхана емес пе оның айтып жүргені қызының бұл халге түсуіне өзі себепкер ендеше ауыртпалығын да өзі көтереді бәрі де жап жақсы еді ғой жақсы еді көше басынан арсалаңдап жүгіріп келе жатқан қызын көріп әкей тірідей жерге кіріп кете жаздады тағы нені бүлдірді екен бұл қыз киіп алған көйлегін қарашы анасының көйлегін киіп етегін қысқа етіп қиып тастағаны несі қап әттеген ай әке әкешім деп жүгіріп келе жатқан қызына қарап шалдың жүзін көз жасы жуа берді кішкентайында мектептен қайтарда қызын осылай күтіп алатын көшенің обасынан әкешім деп жүгіріп келіп мойнына асылатын алламай қартайғанда көрсеткен мазағың ба бұл неге не үшін бұл азапқа салғанша неге менің жанымды алмадың сол түні бұл дүниенің тозағына күйдіргенше о дүниенің отына қақталғаным артық еді ау қалай не істеймін осыншама шарасыз бейшара халге салып қоятындай жазығым не еді менің деген әкейдің жүрегі қан жылап тұр қызына қарап арсалаңдап жүгіріп келген қызы әке мен сұлумын ғой аяқтарым сондай әдемі деп ақсанын сипалап әкесіне қарады ғабиден жүзін теріс бұрды қызым ау анаңның тәп тәуір көйлегін кесіп тастағаның не не жүріс бұл қыз деген етегін жауып жүру керек қой деді кемсеңдеп мен әдемілігімді жасырмаймын мен өте сұлумын нұртілеу мені мисс мира деп еркелетеді айтпақшы қане ол жұмыстан келді ма тамақ дайындап қояйын деген ол ошақ басына кетіп барады бір кезде есіне түсті ме ошақ басына барып шыңғырып жіберді ол жоқ қой ол өлген мен кім үшін пісіремін тамақты балапаным қуанышымда кетті мені тастап олар мені тастап кетті ғой анашым анашым да кетті әке қайдасың деген қызының қасына жүгіріп келді ғабиден әсел шырпы тұтатып тұр екен отын жақпақ болып қызым мен тамақ дайындап қойдым жүр үйге алдымен көйлегіңді ауыстырып жуынып алшы сосын тамақ ішеміз жүре ғой қызым деген ғабиден қызының қолынан шырпыны алды осы кезде есік алдына көлік келіп тоқтады қаладағы ұл келіпті ағасын көрген әсел үйге зібетіп етіп кіріп түкпірдегі бөлмеге барып тығылды ағасынан қатты қорқады өткенде бір келгенде қатты ұрған көшеге шықпа деп тұңғышы елжастың үйреншікті сөзін естіп әкей тағы да түксие қалды қыз ауыртпалығын сен емес мен көтеріп жүрмін неменеге басың ауыра қалды мақсатың жалғыз қарындасыңды жындыханаға өткізу ма бүгін қарындасыңды жындыханаға өткізсең ертең мені қарттар үйіне жіберетін шығарсың білемін ғой келін екеуіңнің көксегендеріңді деп қырсыға түсті қаладан келген ол әкесінің бір беткей мінезін білсе де күйіп пісіп отыр әке ол жақта қызыңыз ем қабылдайды емделіп шығады ауылға аттап кіре алмайтын болдым ғой ұяттан қызыңыз бұлай қорлық көргенше ем қабылдаған дұрыс деген елжас әкесіне түсіндіре алатын емес қызымды өзім емдеп аламын бес уақыт намазында жатсам да тұрсам да қызымның денсаулығын тілеймін әлі ақ қызым емделіп кетеді оны әлі өз қолыммен құтты ұясына қондырамын деген ғабиден сөз соңын жұтып қойды тамағына өксік кептелді әлсіздігін ұлға білдірмеу керек келгендегі мақсатың осы болса онда қайта бер бізге тыныштық бер деді үнін қатайтып сіздердің қиын халдеріңізді көріп мен қол қусырып қарап отырамын ба қызыңыз айтқанға көніп үйден шықпай отырса екен мейлі сізге бағынбайды ғой ол екеуіңізді де алып кетуге келдім қызды емдетеміз сіз менің үйімде тұрасыз бір өзіңізді тастап қоя алмаймын бұл жақта келіссеңіз де келіспесеңіз де сол жиналыңыздар деді ел жаста ашуға мініп кетей не дейді мынау қол аяғымды матап әкетпекпісің құдайға шүкір әлі алжи қойған жоқпын қай жерде тұрарымды сенен сұрамаймын әр кірпішін өз қолыммен қалаған шаңырағымды тастап сенің этаж тамыңа барып тығылмақпын ба өздерің әрең сыйып отырғанда мені қай миыңмен әкетемін деп келдің бармаймын ешқайда өлігім өз үйімнен шығады келіп осы жақта тұрамын десеңдер тұрыңдар бірақ мен қалаға бармаймын деді насыбайын бір атып алған әкей не деген қырсық едіңіз қызды емханаға жатқызайық бұл жүрісі болмайды оның жағдайын жасауға сіздің шамаңыз келмей не деген түсінбейтін адамсыз өзі деп соңында ұлы ақырды түкірігі шашырай Баламай, ай неге мені түсінгің келмей менің кесірімнен ғой осы жағдайға душар болғанымыз егер менің ізімнен ауруханаға бару үшін жолға шықпағанда көлік апатына ұшырамайтын еді олар анаң құндыздың күйеуі мен баласы ажал құшпайтын еді қызым басынан жарақат алып осы жағдайға түспес еді мен ғой кінәлі мен өле өлгенше өзімді кінәлап өтемін енді қызымды енді өзім емдеуге мүмкіндік бере көр мейлі бір жыл уақыт берші бір жылда емдей алмасам емханаға жатқызайық оны мүмкіндік бер маған балам түсін мені маған да оңай емес қызымды жылатып қамап қойғым келмейді есік алдына таза ауаға шығарсам өзі қашып кетеді бала сияқты ойнағысы келеді ауылдың кей иттері ғой мұның кемістігін пайдаланып жаман атын шығарып жүрген қырық рулы ауыл болғасын олардың бізге жаны аши қойсын ба ол иттер әлі сазайын тартады менің қызым періште деді ғабиден жыларман халде бір жыл дейсіз бе әй қайдам деген елжас кетуге жиналды кетер кезде әселді бір көріп қоймақ болды бөлме есігін сарт ашып кіріп келген ағасын көрген қыз қорыққаннан перде артына барып тығылды бір уыс болып отыра қалған ол дірдір етеді мені ұрмаңызшы мен далаға шықпаймын енді ойнауға да шықпаймын дүкенге де бармаймын деп жылап отыр қарындасының бұл халі елжастың жүрегін одан сайын езді күнде ұрып жүргендей ғой тегі үнсіз егілді ағасы кеткен соң әсел томаға тұйық күйге енді үндемеген күйі үй ішін жинастырып ыдыс аяқты жуған болды аулаға су сеуіп сыпырып жүрген оны сырттай бақылаған әке беті бері қарап келеді деп шүкіршілік айта бастады әсел кейде есі дұрыс адамдарша тірлік жасайды әкесімен сөйлеседі сырласады тағдырына мойынсұнып күрсініп алады ал кейде жас балаша құтырынып айтқанға көнбей кететіні бар мұндай кезде үйден кетіп қалады әйтеуір ауыл ішін бір шарлап келеді қайда барып келгенін айтпайды ондай кезде бұл шар ұрып үй үйді аралап іздеп кетеді қызы сұлу ғой кеміс ауруын жамылса да өңін бере қоймаған талай жігіттің қол жетпес арманына айналған кезінде мен дегендерін құда түсіп келіп еді иә қызы сұлу сол сұлулығы да сор болып жабысуда қазіргі күйіне кейбір есуастар пайдаланып жүр сонысын мәртебе көріп мақтанып жүргендерін қайтесің қызы мейлі жынды екен олар сау бола тұра жындының тірлігін істеп жүр ғой қолына түспей жүр кім болса да өз қолымен бауыздайтын еді кешке ауланы сыпырып жап жақсы болып жүрген қызы таңертең бөлмесінде жоқ байқатпай тағы да үйден шығып кетіпті қалай байқамаған қап тірі жан жоқ үлкен көшеде ғабиден аяғын сылтып басып келеді күн шақшиып төбеге шығыпты қызын іздеп әлі жүр дүкенге де алма бауға да мола басына да барып келді жоқ алладан қызының амандығын жалбарынып сұрауда жүрегі қысылып егіліп жылауда осындай кезде елжастың сөздерін есіне алады осыдан қызын келсін үйге елжасты шақырамын емханаға жатқызамыз деп бекінеді іштей қайтар жолда солай шешімге келіп еді бір кезде көшенің бұрылысына көлік келіп тоқтады көлік ішінен қызы түсті өзі мәз сықылықтап күліп қояды ғабиден тез тез сылтып басып көлікке жетпекші мұны байқаған көліктегі біреу кері бұрылып зу ете қалды әкесінің құйындай ұшып келе жатқанын көрген әсел оған қарсы жүгірді қолында ақшасы бар әке менде ақша бар мен сізге ақша келе жатырмын деп айқайлаған қызының екі езуі екі құлағында қызының қолындағы ақшаны алып аяқпен таптаған ғабиден көліктің ізінен тісін қайрап қарап тұрды көзі қанталап кеткен әй сенің бұл жүрісің не деп еріксіз қызының желкесінен нұқыды ұрып жібере жаздап әрең өзін сабырға шақырды қайда жүрсің іздемеген жерім қалмады ғой сені қызым ау деп күйіп кеткен ғабиден кімнен өшін аларын білмей тұр мен баламды сағындым басына барып сағынышымды басып келмекші едім жолда мені жақсы ағайлар ұстап алды көп ақша береміз деді сосын кейін деп күмілжіген әсел мүләйім сиға алды тәйт жетер енді әке мен нұртілеуді сағындым жә жетер үйден енді менің рұқсатымсыз шықсаң ағаңа айтамын жай сөзге түсінбейді екенсің ғой нұртілеуді сағындым әке тағдырдың ауыр тасын арқалаған екеу тал түсте ілби басып үйге келді шара таппай амал жоқ ғабиден көршілердің ақылына бойсынуды жөн көрді қызыңды үйге қамап қойсайшы деп еді олар үйге келген ол түкпіргі бөлмеге құлып қойды алғашқы күні әсел сыртқа шыққысы келіп есікті теуіп шыңғырып біраз өнерін көрсетті екінші күні үйренгендей болды тып тыныш кереуетінде жатады қажет кезде сыртқа өзі шығарып көзден таса етпей жүрді алғашқы кезде әкей қызының момақан болып айтқанын істеп жүргеніне тағы да үміті оянды қызымның беті бері қарап келеді деді тағы да шүкіршілік айтып оның бар мақсаты қызы жындыханаға жатпаса екен бұрынғы қалпына қайта оралса екен жатса тұрса тілейтіні тек сол ғана қызының емделіп кететініне ол сенеді өзіне сенді қызын қалыпты өмірге қайтара алатынына бөлмеге құлып қойғалы ғабиденнің көңілі жайланғандай қызы ешқайда қашып кетпейді бұрынғыдай бірақ тілден қалып барады сөйлемейді меңіреу адамша отыра береді мейлі қаңғып кеткеннен тәуір күндер өтіп жатты аптасына бір рет елжас әйел бала шағасын ертіп келіп тұрады келіні үйін жинастырып кір қоңын жуып тамақтарын дайындап беріп кетеді әселді шомылдырып бөлмесін тазалап береді келіні өткенде бір келгенде елжас дәрі беріп еді әселге беріп тұрыңыз үзбей тыныштандырады екен таныс дәрігердің нұсқауы бойынша алынған деп мүмкін сол дәрінің әсері болар қыз бұрынғыдай құтырынып шықпайды сол өзімен өзі үнсіз әңгімеге тартса иығын қиған еткізеді демек беті бері қарап келеді деп тағы да үмітке бой алдырады жазған әке бірінші бөлімнің соңы әңгіменің жалғасы бар